אוקיי, אז היום אנחנו הולכים לדבר על גיר או ציוד. מה שלא... איך שאתם לא יש לי את כל זה להביא הסרטון, תאכלו לי בהצלחה. בחרתי את כמעט אחד האזורים הכי רועשים בעיר. אוקיי, בואו נתחיל. אז אה, כן, הרבה מאוד אנשים שואלים אותי, למה אתה לוקח את המצלמה הגדולה הזאת? אז התשובה היא, האיכות ממש טובה. למרות שזה ב-ADP וזה ב-ADP, זה לא בדיוק אותו הדבר. עכשיו, בואו ניקח רגע דוגמה של ולוג. אוקיי, נגיד אני נוסע על הסקייטבורד, זה נוח, אבל... Uh, זה לא נוח כמו טלפון, אבל כמו שהראיתי קודם, זה לא אותו דבר. אז מה עושים? או ממשיכים הלאה, או שמסתדרים עם מה שיש לך פה. ותמיד יש את האפשרות של ה GoPro. גם נוח וגם באיכות 1080p. רואים את כל האולטרה ווייד הזה? להרבה מאוד זמן זה יכול לגרום סוג של מתיחה בעין וזה הרבה יותר הרבה יותר או הרבה פחות? הרבה פחות נוח להסתכל. נא. חושב שאני אשאר עם זה.